бүтээгдэхүүний тухай хуулийг бол дэмжиж байна. За Монгол улсын эдийн засгийн том салбарын нэг бол энэ хөдөөж хаан салбар. Уул уурхуутай өрсөлдөхөц харамсалтай нь бид нэр энэ өнгөрсөн хугацаанд энэ салбараа одоо үүдэн татаж уул уурхаатай өрсөлдөх хэмжээний ийм боломж, ийм нөхцөлийг одоо бүрдүүлж чадаагүй. <clears throat> Энэ бол одоо бид органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх юм бол энэ хажууд бол асар том зах зээл байна Монголд ургуулсан бүгдийг авъя гэж байгаа шүү дээ. Тариа бодаа төмс хүнсний ногоо мах сая сая тоон чаддаг юм бол тэрийг шил авъя гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо ийм их боломж зах зээл байгаа. За энд бол хөдөөж хог эрчимжүүлэх малаж эрчимдсэн малаж хог эрчимдсэн хөдөөж хог хөгжүүлэх чиглэлд бол их зүйлээ хийх. Энд бол одоо энэ органик бүтээгдэхүүний энэ хууль бол бас төлөвцөөгч тодорхой хэмжээний улсын сан гомгийн одоо бүрдүүлэх аж ахуйн нэгжүүдийн одоо чадахыг бэхжүүлэхэд маш их чухал юм ачаал утгатай одоо ийм үйл төсөл орж ирж байна. За дэлхийн ертөнцийн хандлага бол одоо энэ органик бүтээгдэхүүнийг бодлож авч байна шүү дээ. Одоо бид нар ч одоо ингээд Америк гэлээр ярьцгаадаг. Америкч юм бол нөгөө органик мах нь бол 40-50 доллар багт органик ус нь 10-20 доллар байгаа шүү дээ. Гэх жишээ нь одоо ийм байгаа. Одоо сүүлийн үед бол зөвхөн Австрал, юу Шинэ Зеландын органик хоньны мах, Австрал, Уругван одоо Украин органик хөхрийн мах гэдэг дэлхийн зах зээл дээр асар их өндөр үнэтэй болсон. Ийм байдалтай байгаа. Тэгэд органик бүтээгдэхүүнийг бол төрийн оновчтой бодлого, зохицуултууд одоо их хэрэгтэй. Хувийн хөвчлөл бол үйлдвэрлэнэ. Газрын менежментийн асуудлыг сайн шийдэж өгөх хэрэгтэй. Урт хугацаатай богино богино одоо бах хүтэй зээл өгөх хэрэгтэй За татварын оновчтой бодлогоодыг одоо энд хийгдэх ёстой. За их татвараас чөлөөлж чинь гэж одоо энэс айгаад хэрэггүй. Өнөөдөр одоо энэс орж ирэх татвар бол ер нь бага шүү дээ. За үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнүүдийн эхний хэлжинд худалж авах хэвээр тендер мендер гэдэг ах яриасаа шалтгаалдаг байх. Шууд худалж авдаг байх хэвээр. Энэ органик бүтээгдэхүүн чинь мэдлэг хөдөлмөр шин гэдэг юм л. Шингэн л дээ. Тэгээд энийг яг хэлцэх авс тунд нь тодруулах байх, сайжруулах янз бүрийн асуудлууд болвол байхыг одоо үгүйсэхгүй бай. Ер нь бол органик техникум гэдэгт бол тэр 95-аас дээш хувийн органик байж яаж органик гэж ааш та тийм ээ. Тэгээ энд хүрэхэд одоо тодорхой хэмжээний хугацаа, хугацаа гэдэг янз бүрийн юмнуудаас орох байх л да. Нэг гурван асуулт байна. Нэгдүгээрт нь энэ манай энэ хөгжлийн баримт бичгт 2030 онд нийт хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 5 хувийг органик баталгаажуулалтанд хамруулнаа гэдэг ингээд заасан. Яг өнөөдрийн байдлаар 23 оны байдлаар одоо хэдэн хог болж байгаа вэ? гэсэн ийм асуулт байна. Дараагийн асуудал юу гэхээр энийг органик бүтээгдэхүүнийг хуурамч бүтээгдэхүүнээс ялгах асуудал орхигдцаан гал ингээд яваад идэв юм л да. Тэгээ яг энийг одоо энэ хуулиндээ яаж оруулж ирж байгаа вэ? нөгөө нэг хөрсгүй технолог гэдэг юу лээ гидро юу гэдэг үлээ пимп лөө тий тэрийг бол дэлхийн нэтээрээ бол хоригдж байгаа шүү дээ тий энэ чиглэл одоо яаж байгаа төгсглийн асуулт энэ хөдөө жоохон сайд байна би нэг асуулт саяхан ярьж байгаад энийг эмэгжүүлнэ гэдэг нэг бахан хүмүүс шөмжлээд бариад ингэж яачлаа энэ эмэгжүүлнэ гэдэг чинь одоо яг хөрт бол одоо яг тэр бүртгэлийн системийн 50% нь бол одоо чихэнд л тавина л да дээр үед одоо нэг эмэгжүүлэлтгээд социализмыг тэрвээр ойлгоод хүмүүс ингэж байдаг. Энэ эмэгжүүлэх ажил бол маш чухал. Энэ чинь бүртгэл шүү дээ. Энийг одоо хийснээр бол юу гэхээр хэдийд вакцинжуулсан, хэдийд одоо ямар үйлчлэгээ хийсэн, жинхэнэ нэг органик мах гэдэг юм чинь эндээс За органик хөл хөлдсөн учраас эмгэний асуудлыг дараа жишээлбэл үз. За энэ хариултын дараа санал хураалтдаа Гишүү чуулганы танхим цуглануу. Танхимд 21 2 гишүүн байна. За Хэн хариулах вэ? Хэн хэн хариулах вэ? За яг хэлц хэсгээ шийдчихээ дараа нь тэгээд татварын асуудлыг жич заалтууд дээр бол хэлц хэсгээ шийдсэний дараа явж байна. Дотоодгоо хэлц хэсгээ шийдчихэд дараа нь яг тухайн тийм заалтуудыг бол засгийн газар тусдаа саналаа өгөх ёстой. Тухайн заалтууд дээр хэлцэх. За тэгээрээ тийм байгаа хуулиараа. За ундар мөшөө хариултанд дараа нь санал хураалтаа. За Батөмөр гişүнтэй бүрэн санал нийлж байна. Энэ бол одоо хүн амын эрүүл мэндээс гадна манай эдийн засагт маш чухал хууль гэж бид нар үзэж байгаа. Тэгээд манай одоо хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүдийг илүү өндөр үн цэнтэйгээр гадаад улс руу экспортлоход энэ органик гэдэг баталгаажуулалтыг хийгээд хоёр улсын баталгаажуулалт нь хоорондоо харилцан хүлээн зөвшөөрөгдөд явах юм бол манай малчид за төмс хүнсний ногоо болон одоо босод тариаланчид маань илүү өндөр үнээр бүтээгдэхүүнээ зарах юм боломж бүрднэ. Тэгээд энэ хуулинд бол одоо нөгөө хөрсгөө технологи буюу гидропоник арга ашиглаж үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнийг бол органик үйлдвэрлэлд хориглоно гэж оруулсан байгаад байгаа. Энийг бол олон улсын чиг хандлагууд нь бол хориглосон байгаад байгаа юм бэлээ. За тэгээд мөн одоо Э, энэ одоо дагалдах хууль дээр нь төрийн одоо тендерийн тухай хуульд те төрийн э, одоо өмчийн хөрөнгөөр бараа худалдаа авах тухай хуульд бид нар органик бүтээгдэхүүн байх юм бол илүү давуу эрх олгоё гэдэг э, дагалдах хуулийг оруулж ирсэн байгаа. За мөн уул уурхайн тухай хуульд нөхөн сэргээлтийг органик бордоогоор хийя гэсэн юм давуу ирэх болгосон байгаа. За тэгээд энэ төрийн хөнгөлөлт нь өөрөө одоо угаасаа улсад энэ э, хүнсний тухай хуулиараа 50%-ийг хүнсний бүтээгдэхүүнийг одоо аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар болон хүн амын орлогын албан татвараас чөлөөлж байгаа. Энэ дээр нэмээд 40 гэдэг яг органикт нь зориулаад 40-ийг нэмчихэж байгаа. Энэ нь бол одоо нийлбэр 1 тэрбум төгрөг хүрэхгүй ийм хөнгөлт байгаа шүү. Учир нь манай органик хүнс үйлдвэрлэл нийт хүнсний үйлдвэрлэлийн 1% ч хүрэхгүй байгаа учраас энэ их хэмжээний зардал бол энэ дээр гарахгүй. Тэгээд олон улсын чиг хандлага бол ерөөсө органик руу явж байгаа учраас улсын хурлын эрхэм гишүүдэд та бүхнийг энэ хуулийг дэмжиж өгөөч гэж хүсэж байна. А сайжруулах шаардлагатай зүйлийг нэгэнд хилц хэсэг нь шийдэгдээд ажлын хэсэг байгуулагдаад сайжруулах бүрэн боломжтой юм а гэж үзэж байна. За анхаарал тавьсан баярлалаа. За зочид танилцуулъя. Эм